পরিবার পরিজনদেরকে কেঁদে কেঁদে অস্ত্র সিক্ত নয়নে বিদায় দেয় বিশ্বনবীও চোখের পানি ছেড়ে মক্কাকে বিদায় জানালো মন খুব খারাপ কিন্তু মদিনায় যেয়ে দেখে এলাহি কাণ্ড মদিনার উপকণ্ঠে সানিয়াতুল ওয়াদা নামক জায়গায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে বিশ্বনবীরে ওয়েলকাম করতে শুরু করলো البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داب أيها المبعوث فينا جئت من أمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع بادروا علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا الله أكبر طلع البدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داب أيها المبعوث فينا جئت من أمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا الله أكبر